y más educación. Menos policía y más educación. Menos policía y más educación. Somos mayores, estamos indignados. Somos mayores, estamos indignados. Somos mayores, estamos indignados. Yo estoy jubilada que coste, pero no, no hay derecho a ver a la juventud así, ni a los niños ni a la familia. Y la iglesia tocándose los cojones. La iglesia tocándose los cojones, salió solo al matrimonio gay y las familias en la calle. ¿Dónde está esa iglesia? ¿No te jode? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que no tenemos casa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mire, Yo estoy ahora en el hospital de la princesa, pero luego bajaré ahí para, para, para casa. Dice toujours. Somos camino de pajarito. ¿no? El petit oiseau. <laughs> la... La... La la que, tu peux tes droits de, mouvement sont, limités, que tu ne peux pas te manifester, que tu ne peux pas faire euh, les réunions. Ça, ça s'appelle état d'exception. C'est réglementé. Tengo 75 años. Esto es de la estafa que nos ha hecho nuestro banco, que nos engañaron, nos han robado todos los ahorros que teníamos para terminar la vida. Nos abandona el gobierno, nos abandona la banca, nos abandona la Fiscalía General del Estado, nos abandona todo el mundo. Y somos un millón de personas mayores robadas. Un millón en España.